Bat. Tira, az gaitezen. Ezer baino lehen, hau munduaren irudiaren bilakareari buruzko erakusketa da. Eta ordena kronologikoari jarraituko diogu. Hori eslatzen saiatuko gara. Ditugun aratuetara egukutu behar dugulako. Izan ere, goian ditugun minulekin eta lurrean ditugun denbora mugarriekin ibilbide bat egingo dugu. Aretora sartuz eta aretotik ateraz, baina ordena kronologikoa jarraitu behar da eta kristoren aurreko sortzigarren mendera inguru joango gara. Egia esan, ez dago garai hartako kartografiarik, baina bai mendebaldeko zibilizazioan kontserbatzen diren lehen testu idatziak. Homerorenak. Homero existitu bazen ere, haure ez dagolako argi. Homero etzen kartografoa, baina geografiaren aitatza tartzen da bere bi lanetan. Iliadan eta Odisean ez du kartografia zitze egiten, ez eta munduaren irudi bati buruz ere, baina irokurri dituenak ondorio osta dezake, Homeroren txat jotzen zuen mundua mediterraneoa batez ere zela eta mundu laua disko laua bezalakoa. Antxinatean filosofo grekoek geografiaren aitatzat hartzen zuten Homero. Lurra, lautzat jotzen zen historiaren satien gaudek. Ustez, munduaren bat egin zuen ezagutzen den lehena miletoko anaximandro izan zen. Berak, pentsatzen zuen mundua haintzinako hiru kontinente klasikoetan banatutako disko lauzela, eta hiru zatitan banatuta jarri zuen irudia. Ikusten dugunez, oraindik demora behar da Amerika munduaren laugarren kontinente bezala ulertzeko. Zilindro xaxatua formako irudia. Beraz, lur laua ere kontzeptu batean gaude. Ekateo edo erodoto bezalako beste geografo batzuk lurraren irudi hori disko laua balitz bezala pentsatzen jarraitzen dute, baina berriro diot, ez dago garai honetako kartografiarik. Erreferentzia literarioak eta lurra irudikatzen duten diskoen erreferentziak eta bar, hori bai, badira. Bi mapa horiek esan dudanez, ez dira garai hartakoak, geroago emeritxigarren, emesortxigarren mendean egindako mapak dira. Aintxinakoek mundua nola ikusten zuten irudikatzen dutenak. Bada funtsesko mugarri bat Kristo horreko mendean gutxi gora bera. Lur esferikoaren kontzeptzioa. Hau ez da bere alakoa. Bide batez kesur bat desmuntatzeko aprobetzatzen dut. Zeren ez da egia, erdiaroan geografia sekitenek lurra lagua zela uste zutenik. Lurra esferikoa zela bazekien jakin behar zuenak, Aristotelesen gerostik behintzat. Errisieak beste kezka batzuk zituen eta. Aristotelesek evidentzia fisiko batzuk planteatu zituen, ez metafisikoak ez da filosofikoak ere. Hasieran lurraren esferikotasuna grekoek kontuan hartzen zuten kontzeptu filosofiko bat zela eta formarik perfektuena zen, formarik garbiena, unibertso geldiaren erdian zegoen eta beraz esferikoa izan behar. Hori Platonen eta beste batzuen kontua zen, baina Aristotelesek jada planteatu zituen evidentziak. Ala nola, zeuertzaren gaineko astroen altuera latitudearen arabera aldatzen dela edo ilargiaren eklipseek beti proiektatzen dute itzal zirkularra eta hori bakarrik gerta daiteke itzalak proiektatzen dituen irudia esfera bada. Hau da, Aristotelesekin lurra esferikoa dela frogatzen duten evidentzia fisikoak badaude. Ez hori bakarrik, baizik eta eratostenesek berreun margarren urtean kristo horretik gutxi bera lurraren zirkunferentzia neurtu zuen metodo oso simple baina txorrotz batekin. Eguzkiaren espien inklinazioa bi latitudi punto ezberdinetan behatzen. Orduan, horri esker eta Alexandria eta ziren arteko distantzia jakinda, behatu zuen eguzkiak udako solstizioan putxu batean ondoa argitzen zuela. Hau da, izpiak vertikalki erortzen zirela lurraren zirkunferentzia harritzeko doidoi zehaztu ahal izan zuen, ia berrogei mila kilometro, izan ere gutxi gora bera dena. Beraz, esan dudanez, hau desmuntatu beharreko gauza bat da. Eta hau dena haintzinako greziari dagokiona da. Ez dugu mapa gehiago izan, baina kartografia zuela badakigu. Bi, aurrera jarraituko dugu eta funtsezko figura bat agertuko da, Claudio Tolomeo. Claudio Tolomeo kartografia zientifikoaren aitatzat jotzen da. Tolomeo kartografiaren printzipioak esarri zituen gure aroko eunda berrogeita margarren urtean, gutxi gora bera, proiektzio kartografikoak sartu zituelako, mapak iparraldera orientatuta, eta meridianoen eta paraleloen sareak esarri zuelako. Eta ez hori bakarrik. Bere trataturik ospetsunea, geografia izenekoa, Tolomeok esplizituki esaten du mape kurren ezurren, kopiatzeagatik jatorrizkotiko erberdintasun handiagorako joera dutela. Beraz, metodo bat ezartzen du non ez den ezeren kopiarik behar koordenatuei esker, baizik eta jatorrizkoetara jotzea beti. Azkenean, geografia sortximila puntuko zerrenda da, mundu ezagunaren koordenatuekin. Hoien artean, bostieun inguru, Ispainari dagozkio iberriak prentsunari, mundua hogeita zei ere edo hogeita zei mapatan banatu zuelako. Horretaz gain, mundua irudikatzeko bi proiektzo diseinatu zituen, lehena eta bigarrena. Hemen duzue Tolomeoren konika hau Ptolomeo greziar baten amabosgarren mendeko faksimilea da. Mila eta irureon baino lehenagoko geografiaren alerik ez da kontzerbatzen, baina hau grekoz dago eta Ptolomeroen jatorrizko munduko maparen antzekoena da. Ez dakit inork ezer ezagutuko duen. Eunda laurogei graduko longitudea, hau da esfera ardia, hauek irurogeita iru gradu iparraldekoak dira, hauek amasei egoaldekoak, hemen penintzula agertzen da, hemen Kanariar uarteak, 60 puntu hoiek, Greziarrek zorioneko uarteak deitzen zituzten eta gainera, aintzinatean munduaren longitudean jatorria zorioneko uarteetan hasten zen. Hori zen ezagutzen zena. Eta horregatik 0 meridianoa Kanarietatik igarotzen zen ia hogei garren menderarte. Beste hau indikoa zen, ozeano itxitat jota. Edozein modutan, meritoskoa da, egun da berrogeita margarren urtean zituen datuak kontuan hartuta, asko ere kartografia hobea izatea geroago erdiaroan zegoena baino. Gero, Ptolomeoren geografia berreskuratuko dugu. Egun da, berrogeita margarren urtean idatzi bazen ere, berreskuratu eta benetan eragin zuen historian, errenazimentuan izan zen, amabosgarren mendean, eta ez bakarrik kartografiaren historioan baizik eta munduaren historian ere bai. Iru, erdiaroa eritsi da, eta erromarren imperioaren amaierarekin batera, atzera egin zen arte guztietan, zientzietan, tekniketan eta mapa oso simpleak, zehaztasun gutxikoak eta eskematikoak agertzen hasi ziren. Bere forma badirudi te izkia o batean sartuta, eta horregatik T otan mapak deitzen dira, hemen ikusten dugun bezala. Azkenean, diskoak dira, non iru zatitako lur bat agertzen den. Diseinua Sevillako San izan zen, letretako kizon handienetako bat. Espainian ez oso ezaguna, baina bai atzerrian. Bere obretako batean, etimologiak izenekoan, geografiaren zati bat ere basegoen. Asia munduaren erdia okupatzen zuela zioen. Hauek Europa eta Afrika dira, eta mapak ekialdera begira zeuden. Bitrina honetan, Espainiako liburitegi nazionalean gordetzen diren amargarren mendeko etomologian kodetako bat faksimile bat dago. Eta goiko izkinan, San Isidroak sartu zituen te otan mapa hoietako bat ikus daiteke. Dagoeneko esan dut hori, erdiaroko mapa arketipoa bezala geratu zela, baina berriro diot. Kontua esen lurra esferikoa zela ezekitela, baizik eta interesatzen ez hitzei alokoa. Ikuspuntua erligiosoa zelako. Izan ere, Jerusalemen zentratutako mapak ziren, ekialdera bideratuak, eta angoian dago lurreko paradisua. Oso ikuspuntu kristaua zuen ez zuen geografia modu zorrotzean irudikatzen, ez baitzen bere interesa, ez dira horrela ikusi behar. Lau, mapa hoien aldaera bat behatuak dira. Liebanoko duatzuaren eskutik Liebanako Santoteribio Monasterioko monje bat. Obra batean lan egin zuen, San Joanen apokalipsia, eta munduaren mapa bat diseinatu zuen ura ilustratzeko, apostuluen predikua irudikatzeko hemen dauzkagu. Amalau esku izkribu kontzerbatzen dira, baina ez zaspiregun eta irurogei tamazaigarren urteko jatorrizkoa. Denak antzekoak dira, eta San Isidororen antzeko eskema dute. Hiru zatitako mundua da. Astu zaitezatea ardatz mediterraneoa dela. Ekialdera begira daude oraindik. Lurreko paradisua, aden eta ebarekin, paradisutik datozen lau ibaiez, hau da, Europa, Asia eta hau Afrika. Eskubian, laugarren kontinente antipoda bat agertzen da. Laugarren kontinente antipoda baten existentzia ere espekulatzen zuten, hau da, gurearen simetrikoa den kontinente bat egoaldean. Gainera, erligio arazoen gatik, Biblian agertzen esenez, ozeano gaindiezin bat zegoen alde zargoritzuan. Antzinakoek bazekiten egoalderantz abigatzen zenuenean bero handia egiten zuela, eta guzte zuten aldi zargoritzua zegoela ekuatorearen inguruan. Nonura irakiten zegoen, eitzazontziak desegin egiten ziren, jendea garri ziltzen zen, beraz ezin zen kontinente antipodara iritsi. Beti, muztroak marrasten dira jainkoaren seme alabak ez direlako, jainkoaren seme alabak uolde unibertsaletik iristen diren lurra noeren hiru seme alabek birpupulatzen dutenean, zen, kam eta jafet. Bide batez, teotan mapetan munduko hiru satiekin elkartuta ateratzen direnak, beraz, hoiek dira mapa diseinuak. Penintzula hau da, hemendik osmako burguko behato den mapa honetan, donejakue bidea ateratzen da. Santiago de Compostelako katedrala garrantzi handia zuen arrazoi erlijiosengatik. Munduko poluetako bata, Jerusalemen parea, erdian egoten zena. Abait dira beatoak. Eta hemen ikus daiteke nola original batetik izkina obaratuak, lauki zuzenak, borobilak dituztena gaudela. Azken finean, hau da Tolomeok bigarren mendea ohartarazten zuena mapek urrenez urren kopiatuta desberdintasun handienera jotzen dute. Ez dezagun hau egin, taula bat egin dezagun, kartografia matematikoki sistematizatuz eta kartografia modernoa egin dezagun. Ondorioz, tolomeoren mundua irudikatzeko modu hau eta kontzeptu hau gaur egun erabiltzen dugu. Nabigatzaileetan, adibidez, longitudeaz eta latitudeaz joaz. Hori ez dugu gukasmatu, Hori grekoek ezagutzen zuten eta kristo horretiko mende batzu baino lehenagotan aplikatzen zuten. Mundu musulmanean ere baseuren erdiaroko kristauen antzeko matak, baina egoaldera begira egoten ziren. Hau, hoietako bata, amargarren mendekoa, eta kasu honetan zaiagoa da ikustea. Hau, mediterraneoa da, hau, hegoaldea da, triangelutxo hori, hau, europa da bakoitzak berarentzat interes handiena duena adierazten baitu. Mundu islamearraren txat, mundu islamearra zen garrantzitsuena. Orduan, Europa hemengo sati txiki bat hau da. Batzuetan alandaluz hiperirudikatua irteten da. Normalean Kreta, Sicilia eta Sardinia diren hiru uarte horiek agertzen dira. Batzuetan Zipre ere bai, baina ez dute zerikusirik gu garrantzi handiagoa ematen diogunarekin hau niloa da, eta hau indiako ozeanoa da, ezagutzen zutena. Beno, hemen bakoitzak bere ustez garrantzitsuena dena erakusten du. Bost. Erdiaroan zehar aurrera egiten jarraitzen dugu, eta erdiaroko horma manpamundiaren beste adibide bat ikusten dugu, Hereford izenekoa. Hau, emeritxegarren mendeko faksimilea da. Gainera, satitxotan dagoela ikusten da, tolestuta dagoelako. Originala, Herefordeko katedralean dago, Inglaterran. Eta mila eta berreunta larogeita urtearen ingurukoa da. Berriz ere ikusiko ditugu, aipatu ditugu nezaugarriak. Disko bilbila, Jesukristo goiko aldean, azken hausiaren esenak, bere eskuinaldean zerura doazena, konak, eta eskerrealen infernua doazen gaiztuak, hemen kateatuta ikus daitezke Mediterraneoa, Itsaso Beltza, Azobeko Itsasoa, Niloa, Itsaso Gorria, Erdiaroko eta Arrinisemantuko kartografian ohiko denez gorriz irudikatua. Eta hemen dagoen utxune horretan, Moisek, Moisesek urak ireki zituenean Israelgo herria igaro zedin. Ikusten denez oso ikuspegi erlie joseo Hemen gozatia hau penintzula da. Gaur egungo toponimia ikus daiteke, hau Gibraltarreko itsasartea da. Garai hartan Herkulesen itsasartea Gibraltar eta Zeuta atzomendian osatutako Herkulesen ustezko zutabe ez. Hori zen itsasgizonek onaino iristen sirenean ikusten zutena. Eta arago eserre zegoela dioen Feniziarren kondaira horri buruz. Egia da haiek ez zutela nahi inork arantzago nabigatzea haien merkataritza interesak ez, ez zapaltzeko. Hemen erdiaroko munduaren beste irudi bat ikus dezakegu. Honen aurrean ordu bete galdaiteke ari begira. Hori guztia transkribituta dago, bibliografia badago. Besteri gabe, ikus dezakegu erdiaroko horma mapamundiaren adibide bat. Sei, mapa horren garaian iparroratza sartzen da mediterraneoan eta karta nautikoak agertzen dira. Karta nautiko ez posible daia da norabideak marrastea eta distantziak estimatzea. Kostaldeko puntuak kartzen eta kostaldetik profil oso zehatzak ateratzen. Kontua da hau kartografia eruditoa zela. Bitxiki hain zehatza esena eta merkatarien kartografia praktikoa jendelauaren itxas gizonena, hausen eta asko zehatzaoa. Karta nautiko batek zehatza ez bada ez duelako ezertarako balio edo nork estilo horretako mapamundi batez nabigatuko balu, etzen inora iritsiko, eta kartan nautiko batez nabigatzen badu eta ondo egina ez badago, arrisko handiak jasan ditzake. Beraz, karta horiek agertzen dira. Karta hori, mila eta berrogeita amarrekoa, ezagutzen den lehenengoaren faksimila da. Pisako karta. Horrela ditzen zaio jatorria pisan duelako hemen ezin da oso ikusi, baina karta nautiko guztiak edo hoietako asko pergaminoetan egiten ziren. Hau da, animalearen azala. Norabide sareekin ikusten da, helburua nabigatzekoa zelako. Ikusaiteke interesetzen duena kostaldea dela eta kostaldeko profilak agertzen dira. Hemen sortxigarren mendera arte, itxas kronometroa sartu zen arte ez ziren hobetu erdiaroko karta nautiko hoiek emezortxe garren mendera arte egindako zehaztasun bera zuten. Ordura arte ez zuten lortu haueko betzea. Ikusten dugu toponimia, leku izenak, kostaldekiko perpindikularrak direna. Barrualdea utzik dago interesatzen ez delako eta zerbait ez beteta bat dago dekorazioa da, ez da informazioa. Kasu honetan, hain zuzen ere, kantauriko kostaldean zati bat dago, esaterako, Mediterraneoa eta itsaso beltza ondo ezagutzen ziren, baina Europako alde hau eta uharte betainarrak oso desitxuratuak daude. Baina benetan interesgarriak direnak hemen daude, esperientziatik aterata daudenak. Gibraltarreko itsasartetik gutxi gora bera, Espainiako ekialdea, Frantziako kostaldea, Afrikako iparraldea eta bar ekialderaino. Merketari Genobarrek, Florentziarrek, Berenesiarrek eta Mallorcarrek interes komertxalak zituzten lekuan. Izatez, karta nautikoen eskola kartografiko nagusia Maiorkan zegoen. Zazpi, eta hain zuzen ere, mota horrelako karta nautikoen obra gorena hau da, kreskezen Atlas beregila edo Atlas Katalana ere deituta. Egia esan, eskola esen katalana, maiorkarra baizik, baina toponimia ez dagoenez, horrela bataiatu zen Frantziako liburitegi nazionalean. Gauza bat, karta hau ez zegoen paretan jartzeko egina, dagoen manduan, ondo jarrita dago. Hemendik ikusten bada, toponimia alderantziz dagoela ikusiko da, baina ez dago alderantziz, mapa etzen biratzen, zuzinen karta behar bezala ikusteko biratzen zenuena. Eta hemen, penintxolaren forma ezin omeki igarri daiteke. Afrika ere bai, baita kanariak ere, mila eta irureun, irurogeita amabostean, gaude. Ola bananduak dira, eta gainean pergamino satia itxasiak. Oso dekauratuta dago, eta karta nautikoen ezaguarre guztiak ikusten ditugu. Bide batez, Kataluniako atlasean aizea rosa bat agertzen den lehen aldia da. Satitan banatuta dago, eta mediterrenora iristen da, satisorrotza dena. Eta hemendik aurrera, ekialderantz, dena fikziozkoa da. Egietan, fikziozkoa ez. Marco Poloren eta tabarren kontakizunetako deskribapenetan oinarrituta dagolako. Ikusten dugunez, informazioz beteta dago, baina informazio hori ez da zehatza. Batez ere jende nolentzako aleak zirelako. Berriz ere, itzazgorria gorriz ikusten dugu hemen berriz Israelgo herriaren igarobidea esan nahi duen marra hori. Kondairak ere agertzen dira, adibidez, errege magoak izarraren atxetik beren opariekin joan dako hilbidea, eduke irligioso handia zuen. Gauza garrantzitsu bat, karta nautikoetan kostaldea menderatzen zuten potentzien banderak marrasten ziren. Eta mapa honetan Mallorca oso nabarmenduta dago. Kartografian oso tipikoa da, normalean egiak bere eremua azpimarratzen du. Originaletan txertaketa hoiek urrezkoak ziren. Bueno, hor aragoiko bandera eta bar ikusten ditugu. Bada, esan dut, hemen dago mediterraneoa, gutxi gora bera zorrotza dena eta hemen dikona, ekialderantz, kontakizunetan oinarritua dagoena. Baina, ozeano barea gertzen den lehen aldietako bata, tolomeok ezagutzen ez zuen adibidea. Sortzi, aurrera egiten jarraituko dugu, karta nautiko horiek baino lehen Hau, erdiaroko kartografia islamarraren adibidea da, idriziren mapa edo tabula rogeriana. Lehenik eta behin, egualdera begira dago, eta berriro, penintzule ikusteko, buelta eman beharko lioke. Idrizik ez zuen mapa hori egin, baizik eta bere tratatu batean mapa partzialak egin zituen klimaka. Orduan, hori guztia faksimile batean bateratuz gero eta kasu honetan egualdera begira jarriz gero, honen antzeko mapa bat aterako litzaiguke. Hau, Siziliako Roger Bigarrena e, errea txat lan egin zuen kartografo zeutar baten adibidea da. Kartografo horri mundu ezagunaren mapa bat egiteko deitu zion lehendik zeuden ezagutza guztiek. Mesenazaren omenez, taula rogeriena deitu zen ez zuen nolabait esateko jarraipenik izan, ez eta eragin handirik izan kartografiaren historian ere. Hala ere, ezagutzen zen munduko errei kristau ezagun batentzat egindako kartografia islamikoaren adibidea da. Gutxi gora bera, garaikidea da. Beno, Atlas Katalana baino mende bat edo pare bat zarragoa. Bederatzi, hau fusio baten adibide bat eta laureun berrogeita hamar ingurukoa da. Aurrera zeago goaz. Hau, Katalunieraz marrastutako beste mapugundi bat da, Mallorkako eskolarena ere bai. Modenako Estense Unibertsitate Eskolan kokatzen da. Honetan ere ikus daiteke erdiaroko pamundiaren diseinua karta nautikoarekin bat egin dutela. Mediterraneo aldea karta nautiko batetik aterata dago. Oso ondo ikusten da eta zehatza da, Eta nolakoa da ingurukoa? Ba Atlas Katalana bezalakoa, Mapamundiak bezalakoa, errege ezberdinen, kondairak eta bar, baina etzen bateresehatza. Hemen Gineako golkoaren zirrubor bat dago, berriro itxaso gorriz, hau oso denez. Afrikako kostaldearen zati bat behar bezala marrastuta dagoela ikusten da. Datatu gabe dago, baina karta hau edo mapamundi estense hau datatu dezakegu Portugaldarrek Afrikako kostaldean egindako aurrerapenak ezagutuz. Jakin daiteke noraino toponimia eta kostaldea zuzenak diren. Hori kontuan izanik, maparen datazioa mila eta laureun berrogeita margarren urtearen inguruan izango litzateke. Datatzeko moduetako bata, hau trantzizioko mapamundi bata. Amar Erdiaroaren amaiera hurbiltzen ari gara, eta hau da nolabait erdiaroko mapamundi gorena. Fra Mauroren mapamundia. Faksimilea da, Veneziako liburutegi Martxeanen kokatuta. Bere formatua are handiagoa da. Ez dakit norbaitek zerbait ezagutzeko gai den aritzen garen demoraren ondoren, baina berriz ere egualdera begira dago. Mila eta leureun berrogeita emeritzikoa da, eta horrek berriro fragatzen du mapak iparraldera bideratzea nahiko modernoa dela. Ez dela horrelakoa izan bizitza osoan. Erdiaroan, normalean, ekialdera orientatzen ziren, eta musulmanek egoaldera. Hau, arabiarren informazioan inspiratuta egon daitekeenez, itxas indiko aldea ezagutzen du, egoaldera begira dago. Betikoa, karta onautikoek jasotako zatia ederki trasatuta dago informazioa asko du, eta enkargu bat izan zen Portugalgo erregaren txat. Egin zuen Afrikako esplorazioa baino lehentzeago, mundu ezaguneren irudi bat nahi baitzuen. Gainera, Framauroren mapamundi kosmologia bat Erreparatzen badiogu, sistema astronomiko tolomikoa dauka. Lurrardian, planetak, izarfinoak eta bar. Guztia mugitzen zuen primus mobile azken esfera elemento aristotelikoak, lurra, ura, airea eta sua, paradiso lurtarraren irudi bat eta beretik datozen lau ibaiak, bibliatik ateratakoa eta sonako mapa bat. Beraz, hemen argi eta garbi ikusten da basegitela lurra esferikoa zela. Amaika, peno, mila eta laurogeita amarr inguruan, errina sementuan, Tolomeoren geografia iritsi zen Europara, Florentziara hain zuzen, baina funtsezko mugarria mila eta laureun irurogei tamaraseian da latinera itzultzen denean. Florentziar kodize hauek agertzen hasten dira eta orduan konturatzen dira Ptolomeok egin zuena egunda berrogei tamargarren urtean, garren mendean egiten ari zena baino askoz gezenteagoa zela. Horregatik Tolomeoren geografia onartzen da. Hemen dugu Florentziar kodize hoien mapagundiaren adibide bat lehen proiezioan genuaren antzekoa eta hemen bigarren proiezioan ikusten dugu. Hemen, Ptolomeoren geografiaren jatorria azaltzen duen panel bat badago. Gero poliki ikus nahi duena bentsat, eta esan dudan bezala munduaren irudiarei buruzko evoluzioaren historiako mugarri garantzitsuak daude zoruan. Hemen imprentaren sorrera jarri dugu, mila leureun berrogeita amabost inguruan. Izan ere, ordura arte eskuz idatzita zegoen hori guztia. Badakitorein oso gauza xume gisa ikusten dugula, baina nik internetekin alderatzen dut. Inprentari esker, egiten den edapena, bere neurrian funtsezko mugarria da, naiz eta oso asmakizun tontoa dirudien. Izatez, tipo metaliko batzuk jartzeak ez dirudia oso zientifikoa, baina benetako irautza izan zen. Esplorazioak aurrera doaz, Portugaldarrak mila eta laureun amarrean Afrikako goztaldea esploratzen hasi ziren. Ez dut luzatu nahi, baina ez zuten kasualitate egin. Konstantinoplaren erorketarekin Mediterranea blokeatu egin zen, eta horrek galarazi zuen ekialdetik zetozen merkantzia guztiak, espeziak batez ere, hortik igarotzea Turkiarren esku zeudelako. Zer egin zuten Portugaldarrek? Indiarako bidea beste alde batzuetatik bilatzen astea arrazoi komertsalengatik. Hau honek munduari itzulea ematea ekarri zuen, gero ikusiko dugun bezala. Munduari itzulearen jatorria arrazoia ez zen mundua aurkitzea izan, espezien uartetara iritsi baizik. Baina ondorioa munduari bira ematea izan zen, naiz eta azken batean hori etzen berezioa. Funtsesko mugarri bat mila eta laureun laurogeita sortzian, mendeetako bide motel horretan, Portugaldarren urratze surrats esperantza honeko lormuturra biratzea da. Eta orduan, Indiako ozeano itxita zegoela, adierazten duen irudi desmuntatu egiten da. Portugaldarrak handi gutxira Indiara iritsi ziren. Zoruan dago mugarri hori. Eta hau da Henrikus Martelusen lehenengo mapa mila eta laureun, laurogeita bederatzi, laurogeita marrekoa, non Afrika den bezala irudikaturik agertzen den. Hau da, toponimia horraino iristen dela ikusten dugu, hau oraindik ere ez ezaguna da. Gutxe gora bera, handik urte gutxira, Indiara iristen da, kalikutera, ez kalkutara batzuk basko edamarekin nazten baitira. Amabi Hor, ateratzen den mapa, horren faksimil perfektua da hau. Vatikanoko liburutegi apostolikoan dauden urbinas latenu berreun eta irurogeita malauko da. Amaposgarren mendeko Tolomeo Florentxarraren geografia da, eskualdeko hogeita zei mapekin eta mapa gorenarekin. Begiratzen baduzue, pergaminoa imitatzen badu, kuadernak eta imitatzen badu, urrezko giaz egindakoa da. Kodize hauek oso oso garestiak ziren, normalean aita santuari, duke bati edo oso pertsonai garrantzitsuei eskainiak. Inprentarekin hau eskuragarriago bihurtzen da, jende gehiagori naiz eta oso garestia izaten jarraitzen duen. Hau, amabosgarren mendeko Tolomeoren geografia Florentziar baten faksimila da. Amairu, beste funtsesko mugarri bat. Amerikaren aurkikuntza eta hau da Amerika historian irudikatzen duen lehenengo mapa. Madrilgo Museo Navalen gordetzen den Juan de la Cosaren karta. Hemen dagoena da. Errege errolda bat, nola baita esateko. Bertan ikusten dugu, Portugalgo eta Espainiako mila eta garren urteko informazioa guztia zein karta nautikoetatik datorrena ondo dagoela. Eta hemengo marrau batzuek diotenez Tordesillaseko meridianoa izan daitekeena. Hauek dira Mexikoko golkoa eta Kubako eta Dominikar Republikako uarte aurkituak eta Kuba eta La Española. Izatez, Gaztelako banderak ikusten dira. Amerika irudikatzen den lehenengo aldia da. Kolon konbitzituta hil zen, edo hori dirudi, edo interesetzen zitzaiola ere bai esatea indietara iritsi zela bere proiektua indietara mendebaldetik iristea zelako. Hain zuzen ere, Espainiarrek bilatu zuten alternatiba zen. Portugaldarrak Afrikatek saiatu ziren eta hor sortu ziren gatazkak. Tordesillaseko ituna iritsi zen eta esan zuten. Guk balio dugulako munduaren erdia zuretzat eta beste erdia niretzat. Beno, aita santua esan zuen, Afrikatik ekialderantz Portugalentzat zela eta kabo barde uartetik irureun eta irurogeita amar legoatik aurrera, mende behalderantz, zegoen guztia gaztelako koroaren txatzera. Baina arazoa iritsi zen inorkesekielako non elkartzen ziren zona hauek munduaren bestaldean. Adibidez munduari itxulearen arazoa sortzen denean, espezieen moluka uarteak antimeridianoa justu-justu baitxeuden, eta ez egoen erarik jakiteko zein zonatan jarri. Amalau. Hau, tordesiaseko linearekin irteten den lehena da. Portugaleko mila eta bosteuntabiko errege rolda bat da. Informazio hau guzti sekretua zen. Hemen oso ondikusten da nolakoa zen hori. Hau guztia dagoeneko ezaguna da. Afrika Portugaldarrek ezagutzen dute. Basko de Gama melindera gutxi gora bera iritsi zen, Indiako ozeanotik salto egin zuen eta Malabarreko kostaldera iritsi zen. Toponimia dagoela ikusten da hemen, eta hori guztia Portugaldarrek ezagutzen zuten. Hau itxaso gorria da, berriz, gorriz morgotuta, bidezka horrekin ere bai. Barnealdea simbolikoa dela kontuan hartu, oso Jerusalem nabaritua, neurriz kanpokoa ikus dezakegu. Venezia, kartan nautikoen inspirazioz, Eta egileak edo eskainitaduan horrek zemainetaroko eh, garrantzia zuten ikus dadin, hemen agertzen da Minako San Jorge gaztelua, gotorleku txiki bat, baina Portugaldarrentzat oso garrantzitsua. Afrikan, Ginean, urrea eta esklaboak ikartzeko ezarri zuten lehen lantegia delako. Esklabismoak eta pertsonen trafikoak ekarri zituzten. Haien oso garrantzitsua zen, eta esan dudanez, benetan gotorleku txikia da, baina Jerusalemen garrantzi berarekin irudikatzen da. Ama bost. Mapa hau oso garrantzitsua da kartografiaren eta munduaren historian. Eta amerikarren eta zehazki estatu batuaren txat, izugarri garrantzitsua da. Kolonek zioen ez, indietara iritsia zen eta berarekin zeudenei zin eginara zizien, baina benetan, mila eta hiru arte esen zabaldu Espainiarrek eta Portugesek aurkitu zutena edo zeharkatzen ari zirena mundu berri bat dela. Batzuek Asia dela pentsatzen jarraitzen dute. Noiz arte, Ameriko bespuziok lau bidaia egin zituen arte, bi Espainiarrekin eta bi Portugalekin. Txaskarri jo bat, batzuek diote ezuela bidairik ere egin, bezurtiz amarrazela, eta hori ere esan behar da baina lau bidaia egin zituelako ideia geratu da historioan. Eta hoietako batean diskribatzen du berak berrogeita amabi gradu egoalderaino nabigatu duela. Hau ezin askoa da, haren fantasia izango da. Eta haiek ez direla indiak, mundu berria izan behar dela. Eta karta nautiko horri munduz nobus deitzen dio, eta imprentari esker argitaratzen da. Bestela bere mezenazen pertsonaia pribatu batentzako karta bat bezala geratuko zen besterik gabe. Karta hori mapa hau egin zuen kartografoaren eskuetara iritsi zen. Martin Balsemuller Alemaniarraren gana eta Oker Amerikori leporatzen dio mundu berri horren aurkikuntza. Amerika izendatzen zuen eta ez Ameriko, zeren Asiak, Europak eta Afrikak emakume izena baitzuten eta beraz ez dago ongi Ameriko deitzea dei diezaiogun Amerika. Mapa honek eta literalki diot, gaur egun izena ematen dio Amerikari. Hemengo errutulu honek emango dio izena Amerikari eta izena sendotu egin zen mapa honetatik aurrera. Amerikarrek inprimatutako kopia bakarra daukate, amabe horriz osatutako murala, eta astuztu batuek alemanari erosizioten mapa horren existentzia ezaguna zen, baina mila eta unte eta batean, oso historio pelikulero batean, gaztelu anlemaniar baten sotoan, ez dakit nola, jesuita batek aurkitu zuen, arrozaren isera pelikularen bezala, eta mapa agertu zen eta estatu salmenta gisa saldu zioten. Estatu baduarrek Amerikaren jaiotzagiria deitzen diote horregatik, Amerikare izena ematen dion dokumentua delako. Esan dudanez, ale bakarra ezagutzen da. Gaur egun, originala ikusgai dago Estatubatuetako Kongresuko liburutegian, argonez beteta dago vitrina blindatu batean sartuta. Gaz noblea denez ez du kimikoki erreakzionatzen, ez eta barruan bizitzeko aukerarik ematen ere. Beraz, ondaketa kimiko eta biologikoaren aurka babestuta dago. Haientzat gauza izugarria da. Guretzat, Amerikarrak ez garen ontzat ere, kartografiaren historian oso mapa garrantzitsua da. Zeren eta gainera, Amerika teorian Europarrek aurkitu ez duten ozeano batek banandutako kontinente gisa irudikatzen duen lehena baita. Eta eraberean, Japoniako lehenetarikoa. Hemen ikusten denez, Tolomeoren mapa lusatua da, eta izatez, historioaren hemisferio bikoitzeko lehen mapa agertzen da hau da erdiaroko pentsamendu geografikotik aro modernorako trantzizioa. Mundua, ikusi dugun satitan banaturiko mundua, orain mapa honedatik aurrera ezin da hemisferio batean sartu. Eta hor goian mapan jartzen du Claudio Ptolomeo, Alexandriako kosmografoak, bere mundu zaharra eta Ameriko Bespuzio eta bere mundu berria. Hemen ikuspegia zabaldu egingo da, eta gutxi gora bera, mundua den bezala ezagutzen da. Mapa honek gauza pila bat dauka, orain ere ordu erdiz hitz egiteko egoteko baina ez daukagu denbora hori, mapa oso ezaguna da. Mapa honek gauza pila bat dauka, orain ere ordu erdiz hitz egiten egoteko, baina ez daukago denbora hori. Mapa oso ezaguna Aurrera egiten jarraituko dugu. Ozeano esplorazio handiak deitzen den panel bat daukagu hor eta hortik aurrera hainbat esporazioetan iristen dira eta handik urte gutxira munduari itxulia. Munduari itxuliaren efemeridea amaitu berri dugu, 2000 eta amabian. 1000 eta bosteun emeretxitik, 1000 eta bosteun hogeita bira arte izan baitzen. Oraintze Sevillan erakusketa bat jarrita dugu horretaz eta munduari egiten zaion lehen itxulian aurkitzen dena ez da lurraren forma. Oso ondo ezagutzen zean gauza, baizik eta benetako lurraren tamaina. Izatez, helburua etzen munduari bira ematea, espezietara iristea baizik. Historio liluragarria da, baina hori beste atal batean, beste erakusketa da. Amasei Hau, Batista Agnese kodizea da amaseigarren mendearen erdialdeko italiar batena. Forma obeleko mapa horretan, buelta hori marrastuta ere agertzen da. Bada, hemen ikusten dena lurraren tamaina da. Tolomeoren erentziaz, haren beste eragina garantzitsua historioan, lurra benetan zen baino euneko hogeita mar txikiagoa zen, horrek errenazimentura jauzi egin zuen Tolomeoren geografia zientzia ofizialtzat hartu zenean, eta horregatik kolonek pentsatu zuen indietara iritsi zela, lurra askoz txikiagoa zela uste zuelako. Munduari egindako lehenitzulian egiaztatu zen lurra asko ere handiagoa zela, ez biribila, esferikoa, hori basekiten. Azpimarratzen dut, hau noizbait hori entzuten delako, baita nahiko baimendutako dokumentuaretan ere sekulako ozeano barea aurkitu zen. Hori bai, ezagutzen zena eta. Bide batez, hilkortasun izugarria eragin zuena. Berreun berrogeita mar lagunetik, emezortzi bakarrik itzuli ziren, eta gozo entxitatik bat. Honekin dena gutxi gora bera dago esan da. Amazazpi. Mapa hau oso garrantzitsua da. Erentzia eta Amerika izena finkatzen dutenetako bat da. Mila eta biko mapa hau, Baltzemulerren argitalapenaren kopia bat da. Izan ere, honen bi original ditugu institutuan. Bada, hemen ikusaiteke nola Amerika agertzen den. Amerika izena agertzen den historiako hirugarren mapa inprimatua da, eta segidako kopien bidez izena finkatu egiten da. Eta gauza bat, Baltzemullerrek mapa honetan bakarrik erabili zuen Amerika izandapena. Gero, konturatu zen edo konturarazi zioten huts egin zuela. Eta hurrengo mapetan ez zuen inoiz ere kontinente hori Amerika deitu. Besteak ziren kopiatu zutenak eta sendutu egin zuten. Berak, Terra Nova deitzen zion, Terra Incognita, egiten zituen mapa berrietan abisua ere jartzen zuen latinez onela zioena. Lur rau, eta inguruko irla Kristobal Kolonek aurkitu zituen Genobarrak gaztelako erregearen aginduz. Argi geratu ez bada ere, Amerika izena kendu da testu hau jartzen dut. Orduan, Batximulerrek Amerika izena behin bakarrik erabiltzen zuen, eta ala ere, bosteun urte geroago izena mantendu da. Hemezortzi Mila eta bosteun berrogei inguruko munduaren irudiaren beste faksimile bat musterren kosmografiarena da. Bi original ditugu institutuan, bata italieraz eta bestea alemanez. Mapa hau ikus daiteke nola oraindik imprimatutako kartografia etzen iristen gero ikusiko dugun eskuz idatzitoko kartografiaren aurrera penetara. Informazio ona Espainiako eta Portugalgo gorteetan zegoelako. Eta informazio hori filtratzea Portugalen kasuan eriotxarekin penatuta zegoen. Merkataritzaren ikuspegitik oso baliatxua zelako adibidez. Hemen, Mexikon, temiztitan, hau da, tenostitlan, ikusten dugu, Asiako kostaldean itxasita dagoena. Eta zipangri, Japonia, Mexikoren ondo ondoan dago. Izan ere, urte horretan oraindik ere imprimatu eta zabaltzen den kartografia komertzialera Ezin iritsi lurraren benetako tamainari buruzko pertsentzio hori. Ezagutzen zutenek, eskutuan ederki gordetzen zuten eta. Eta hemen ikus daitekenez, Mexiko Asiari itxasita dago, naiz gara honetan dagoeneko jakina den kontinente banandua dela. Hau magaianez itxasartea da, noski. Mapa hau, itxaso barea izendapena mapa imprimatu batean agertzen den lehena da. Magallanes eta Alkanoren izpedizioak jarri zion izena bide batez barea-barea etzen bat Baina tira, haiek barea aurkitu zuten. Baita existitzen ezen itxasarte bat ere badago. Garai hartako kartografian oso eikoa den ohitura eta latinez dio. Itxasarte honen zehar molukoetarako bidea irekitzen da. Haiek uste zuten iparmende baldeko pasabide da zegoela egualdeko pasabide behaz gain, baina ez da existitzen. Izan ere, Magallan esen espidizuaren olgurua esen Amerika ikustea, baizik eta nola igarotzea. Amerika kontinente bat dela konturatzen direnean, ostopo bihurtzen da indietara iristeko, pasatzeko modurik ez dauka lur masa handi bat ikusten dutelako. Gero, Ego Amerikan aurkikuntza, kurrea eta bar iristen hasiko dira, baina hasieran etzen balio handiko gauza. Emeretzi, Hemen daukagu errege errolda bat, fasimilea, New Yorkeko Spanish kotzer batzen dena. Mila eta hogeita zeikoa, munduari egindako lehen itzuliaren aurkikuntzak erakusten dituzten ia lehen dokumentua. Lehenik eta behin, zer zen errege errolda? Dokumento sekretua, Sevillako kontratazio etxean baino ez egoena. Non, esplorazioei esker mundua osatzen ari zen. Sebilatik irteten zen piloto orok han ematen zizkioten karta nautikoak eraman behar izaten zituen eta itzuli egin behar izaten zituen bera ere itxultzen bazen. Galdeketa bat pairatu behar izaten zuen olako premisaz. Ema dazu kartografia duzun berria eta erregerroldan gehituko dugu. Hau noski guzti sekretua zen, baina benetaz entz hain sekretua zeren batzuek, alanola Juan Bespuziok, Amerikoren iobak, kopiatu eta konpora saldu egiten baitzuten. Baina tira, teorian, sekretua zen. Erregeak, Carlos Lenengoa, emperadoreak, munduko bainantzeko erregei eta dignatarioei opari modukoak ematin zizkien. Propaganda arrazoi gisa mapa batean zeuden estabaidak azaltzeko, moluketako eztabaida alegia, antimeridianoaren alde batean alabestean zeuden kontua. Moluketan espeziak zeuden eta handik bakarrik ekartzen zituzten hiltzea eta intzaur moskatua oso merkantzia garestiak. Orduan hemen Tordesiaseko meridianoa agertzen da eta errolden eskema hau berdina da. Espainia, Portugal, bandera portugalarra, bandera gaztelarra, Espainiakoain baleo dekereak zirena, bandera gaztelarra duten ontsiak, moluka gaztelar banderarekin, eta hemen legenda bat. Uarte honetan gaztelako erregearen hiltze eta espezeria guztia azten da. Berak beste dignatario batzuei koparetzen dien legenda da eta hori ez bakarrik. Mapa irureunta irurogei gradu dira eta pizka bat gehiago. Eta molukak gaztelako erdi honetan egotea ez da kasualitatea honako hau esan bezala izango zen. Argi geratu ez bazaizu, mapa onaino iristen da. Berriro beste muturrean marrasten ditut, hemen gaztelako bandera jartzen dut, muga eta berriro diot. Hemen jaiotzen da gaztelako erregearen hitzea eta espezieria. Errolda ale batzuk daude. Hau da niri gehien gustatzen zaidanetako bat, bezpuzioarena. Mila eta hogeita zeikoa. Amerikako lurralde berrien gaineko eskutu imperiala. Itxaso horria horriz, nola ez, eta bar. Baina karta nautiko bat da funtzean. Oraindik ere, koroitzapen tolomeikoak dituena. Ogei! Hemen beste mila eta bosteun hogeita bederatxiko erregerrolda eta beti bezala torde iziazeko meridianoa munduaren erdia bere banderez. Hemen marrastuta dauden ontsi hauek ala diote. Malukora joango naiz, malukora, malukora, malukora joango naiz. Bide batez, legezkan poko bide batetik. Hori ezin zutelako Espainiarrek egin. Hau da, legezkan dagoen ibilbede batetik molukoetara joango naiz, ezin dudelako horti joan eta gero guzti hauek dioten. Malukotik, malukotik, malukotik, malukotik nator espeziekin. Gero erregeak eskubideak saldu zituen mila eta hogeita bederatzean, ez zitzaiolako interesatzen mantentzea eta aurrea beste gauza batzuetarako nahi zuelako. Eta gainera, historiaren iruzurrandia sortu zen, molukak Portugalarren aldean zeudelako. Hala ere, Carlos Herrereak esan zuen. Hori ez dakigu, baina nik ziur nago nire ondoan daudela. Beraz, nik saltzen dizkizut eta zuk etorkizunean, balea bide teknikoak ditugula erakusteko, nire aldean daudela benetan frogatzen denean, berrerosi egingo dizkizut. Baina ezin izan zion ezer berrerosi, irureun eta berrogeita marmila aurrezko dokaduen truke salduzion eta imaginatzen dudanez, gerretan gastatu zuen. Eta mendeko iruzurra sartu ziren Portugaldarrei noski bere aldean zeudelako. Hemen molukak agertzen dira gaztelako banderak eta ez hori bakarrik. Mapak propagandarako nahi zirenez, Txina, non Espainiarrek ezuten hanka bat ere jarri, gaztelako bandera dauka. Unea iritsitakoan, erreklamatzen hasita, erreklama dezagun ere egon garela baina gatazkan zegoen eremua hause zen. Gutxi gora bera, antimeridianoa igarotzen den lekua, baina benetan molukak hemisferio portugalarrean zeudela. Hogeita bat. Hau, testu ingurutik ateratzen da. Mila bosteun eta laurogeita zazpikoa da. Hiru irudi kartografikoa dira, batzuetan simbolikoa denaren froga. Butin, elizkizon, alemearrearen da eta ikus daiteke adibidez munduaren ikuskera irusta horri batean, irusatitako mundua, Jerusalen ardialdean, hemen idatzita Europa, Asia, Afrika, Amerika dagoeneko duela eun urte aurkitu zen, baina hiru aldeko diseinua isorratzen duenez, Hanoverko eskutuko irustaren polit eta galanta Amerika jartzen du pegote batez. Asko ikus ez dadin eta Amerika bundu berria jartzen dio. Hau da, Amerika sartzen du esanez, nik irustarena nahi nuen, eta gero beste gauza bat aurkitu zen eta sartu dut. Europa ama virgina edo erregina itxurako munduaren lehen satia da, eta ez da kasualitatea. Hau alegoria modukoa da. Austriaren monarkia duintzeko. Europaren buruari erreparetzen badiozue, Hispania da, eta ez da kasualitatea. Hemen Nafarroa jartzen du, baina ezin da irakurri. Krista borbe bat Sizilian eta bihotzan Bohemian, hotz, simbologia da Turkiarrek mediterraneoan presioa egiten zuten garaian. Lehenik eta behin, Europaren kristautasuna Turkiarren aurrean baiestatzeko, bai eta gero Austriarren monarkiak Europako gainerako herrialdeen aurrean zuen er, eh, lidergo erlijoso politikoa ere. Eta hau beste adibide Asia. Bide batez, Europa munduaren lehen satia, eta ideia hau dagoeneko bitxi da. Ezen antxinako entzat munduaren lehen zatia, Asia baizik. Asia pegasoren itxurako lurraren bigarren zatia da. Bada, hemen irudikapen bat ikus daiteke, pegaso saldi itxurakoa. Mediterraneo, Nilo, Afrika ikus ditzakegu. Munduko errepresentazio alternatibo simbolikoak dira. Hemendik jarraituko dugu eta esagutuko dugunera iritsiko gara. hogeita bi. Munduari lehen itzulia eman ondoren, bazekiten itxasarte bat zegoela, baina ez ekiten zer zegoen azpian. Intuizioak baino ez zeuden, inorkezuelako egoalderago joateko lanik hartu. Agertu zen lehen itxasartea nabigatu egin zen noski. Magaian ez itxasartea oso itxasarte arriskutsua da, non istripu asku izan ziren. Beno, Espainiarrek bide hori bideragarritzat baztertu zuten katastrofikoa zelako, izan ere bigarren espedizioa erabateko ondamendian amaitu zen eta elkano ere hil zen. Hori bai, Amerikarekin eta Indiekin merkataritza egiten zuten erdialdeko Amerikako izmo honetan zehar, hemendik pasatzen ez irela eta. Hala ere, oraindik petzatzen zen, Greziarrek bezala kontinente austral bat existitzen dela, lurraren masa korekatzeko eta peraz, zuaren lurraldean Terra Australis non incognita jartzen du, lurralde australa edo egoaldekoa oraindik ezagutzen ez dena. Mila zeure eta amaizai urtera arte, ez eta bere espedizioa itxasarte, itxasartetik igaro eta eun urte pasata gero inorke zuen egiaztatu zuaren uartea uarte bat zela. Eta hemen ikus daiteke nola mende batean zehar pentsatu zen gero eta egoalderago doan kontinente austral bat zegoela mila leureon eta laurogeita sortzian, esperantza honeko lurmuturra biratzen denean, kontinente australa abur bat berago joaten da. Hornos lurmuturra biratzen denean, holandarrak mila zeireun eta meseian, beherago joaten da. Eta kuk kapitainarekin erabat izmuntatzen da, oso egoalderako bidea egin zuelako eta han ez dago kontinente australik ere. Gertatzen zenaren adibide bat da. hogeita iru. Hau, mila eta garren urtekoa da, eta dagoenako ikus daiteke holandarrek mira mila zeireun eta amaseian hornos lurmuturra biratu zuela eta zuaren lurraldea benetan denuarte bat bezala irudikatu zutela. Momentu hontan, jada miras, mila zeireun eta berrogei inguru gertatu dira Australian, baina Tasmanen bidaiak ere australiako kostaldearen zati handi bat aurkitu edo esploratzen duena, baina zati hori falta zaio, Tasmania alegia. Utsune hau da. Hau karta nautikoren adibide bat dela. Ongi egina, ez dagoena ez baita asmatzen, ez dugulako erdiaroan bezala margotzen. Hogeita lau. Hemendik jarraitzen gara, emezortzi garren mendean gaude Hauek bi mapamundi dira, oso politak, bi urre mapa tipikoa. Eta hori da, hain zuzen ere, gure urrengo erakuskataren gaia. Apirilaren hogeita zeitik aurrera, Madrilen Instituto Geografiko Nazionalean hemisferio bikoitzeko mapa erakusketa. Ia dena dago, baina oraindik zati hau falta da kartografiatzeko, berin itzazartea, Ipar Amerikako kostaldearen zati hau eta Australaren zati bat. Ikusten dugunez, hauek mapak baino artelanak ziren, eta inguruko informazio guztia, utxune guztiak, lau urtaroetako estena alegorikoekin betetzen ziren. Jakimina duenak bila ditzala zodiakoren amabiseinuak. Hemen adibidez, irudik mitologikoak, tabar, pesta adibide bat, kasu honetan zeruko esferes, diagrama astronomiko ez, eklipsei buruz, etabar, sumendiak, mareak, zurumbiloak, etabar, bezalako fenomenoekin hogeita bost. Eta honetan gauza bitxi bat ikusten dugu, emezortzigarren mendearen ardialdeko hau, kuken bidaien aurretik. Ezagutzen ez dena asmatuta dago, izan ere, zati hau ez da ezagutzen eta hau ez da austelerikin lotzen, tasmaniako uarte da eta. Torres itxasartea mila an aurkitu zuen Espainiar batek, torrezek, baina ezer esan ezutenez, garai hartan ingelesek eta holandarrek hori itxita zegoela pentsatzen jarraitzen zuten. Baina tira, ingelesek Manilako arpilatze batean karta nautiko bat eskuratu zuten, eta eunda berrogeita amar urte geroago, Torres itxasartea, Basela eta Espainiarrek aspalditek zekitela jakin zuten. Kuken bidaiak iristen dira. Labo egiten ditu, geratzen zen Amerikarako kostaldeak kartografiatzen du, Hawaitik ere igarotzen da, eta da hoeneko oso ibilbide australak egiten ditu zigizagan, kontinete australean lur masarik ez dagoela baztertzeko. Eta horti aurrera, emeritxekarren mendean, gaur ezagutzen dugun mundua ezagutzen da gutxi gora bera. Hogeita zei. Emeritxigarren mendean, Antartika eta Eskualde Polarrak esploratzen ere hasi ziren, eta hau Merkator proiektzioaren karta adibide bat da, oso polita, mila sortxireun eta o, e, geita amaikakoa da, korronte az ozeaniko ez. Enaiz horretan sartuko, baina esplorazioetan fizika eragin handia izan du. Hau da, esplorazio haiek arrazoi gatik izan ziren ipar hemisfarioko korronteak erloju horratzaren norabidean biratzen direlako eta ego hemisferioan berriz kontrako norabidean. Koreolizien azelerazioagatik. Orduan, makia bat botatxarekin, hemendik kanari hartetatik, kadibidez, Ameriketara iritsi zen, eta latitude egokia aurkituz gero itzultze zen. Enaiz urdanetaren itxulearen sartuko. Azken finean, gauza bera aurkitzea baitzen. Kurosiboko korrontea asiatik ikultzen zenean eta amerikaraino iristen zenean. Bada, hau, emeritxegarren mendean ezagutzen dugun munduaren adibide bata. hogeita zazpi. Eta erakusketa amaitzeko, ekumenea ez da soilik azalean ikusten dena. Irurogeita marreko amarkadan, sonarrekin batera, ondo ozeanikoen mapa bat marrastea lortu zen. Eta mundu osoko mapa hau, estatu batuetan agertzen da, non ikus daitekeen ozean ondoan dortzalak daudela. Tortsaloiek besteak beste plaken mugimendua eragiten dute eta subduzio ere eta egun hauetan adibide bat dugu, lurrikara kertatzen dira. Hau ez da kasualitatea, eta Kanariar uarteak pesalako gune volkaniko batzuetan milioika urte barru, adibidez Kanariar uarte gehiago egongo dira uste dugu. Plaka ekialderantz mugitzen delako puntu bero azpian dagoelako eta irlak sortzen jarraitzen duen metzero pesalakoa da. Hogeita sortzi, Nola maitzen da de askarrago? Tira, esain askarragian luze samarra egin zaizue. Ekumenea ezagutzen dugu, baina inork ez du benetan espaziotik ikusi. Hori mila lehun eta irurogei sortzian gertatu zen misioetako batean, Apolo sortzi misioak iargira orbitatu eta itzuli nahi zuenean, alunizatu aurreko urratxetako bat eta konturatu gabe, ez dutelako espero, baina iargiari bira egiten ari direnean, lurra egun sentian dagoela konturatzen dira, eguzkia balitz bezala. Izan ere, ikonikoa den irudia espazioaren gure ekumenearen lehen irudia da, mila dugun eta irurogei sortzian, Apolo sortxiko astronauta batek hartua. Hemen ikusten da benetan noloakoa den kanpotik ikusitako lurra, globala. Eta tira, irudiari Earthrise lurraren egun sentia deitzen zaio Sunrise eguzkiaren egun sentia esan nahi du ingelesez, eta lurra espaziotik ikusten den lehen aldia baita. Eta honekin bukatu dut. Tira, espero du gustatu izana, hemen er, erakutsita jarraituko du, ni oso askar joan bai naiz. Dena idatxita dago. Dokumentazioa dago, diptikoa, katalogoa eta bar, igeneren horrian daskargatzeko daude. Eta guretzat plazer eta ore handia da hemen egotea. Eta egiten ari garen Euskal Bira hau egitea donostian egon gara, orain bitore gazte bilbora joango gara, jainkoak nahi badu, beraz, hemen duzue zuek gozatzeko.